Jetzt haben wir uns umgezogen. Jetzt sind wir bei mir im Zelt drin. Ähm, das ist Tanja übrigens, die auch bei uns in der Gruppe dabei ist. Oft Köchin äh, zum Beispiel. Jetzt ist ihre Spezialität, während meine Schreiben ist und das Essen. <laughs> und <laughs> ähm, ja, ich trage jetzt hier die äh, klassische Kleidung aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Das ist eine sogenannte Gotte. Ähm, oder ein Rock, später ist das äh, gesagt worden. Das ist ähm, Wolle, pflanzengefärbte Wolle mit besticktem Armausschnitt, äh, Arm, äh, Armsaum und, und Halsausschnitt, ein einfacher Gürtel mit einer, mit einer einfachen Schnalle. Darunter habe ich ein paar Hosen an. Ähm, also das typische, die typische Unterkleidung eigentlich durch das ganze Mittelalter durch. Das ist ein paar Hosen, das ist die Unterhose, äh, eine sogenannte Bruche, wo man äh, dann die beiden Hosenbein angemacht hat. Also darum heisst es ja eben ein Paar Hosen. Und man kommt nur eine Hose über, aber man hat zwei Hosenbeine. Wie es früher ein Paar war. Und unten durch Wände genähte Schuhe, das sind jetzt höhere Reisestiefel. Man hat sehr viele Stiefel gefunden, lustigerweise in der Schweiz übrigens. Hast du das gewusst? Das nämlich, äh, ja. Ich habe nämlich gesucht nach tiefen Schuhen und dann ja. haben sie mir nur hohe Stiefel gefunden, mhm. geschickt. Ja, Für Männer ist das durchaus nicht. Gibt's halt noch Frauen Stiefel. dürfen Halbschuhe Genau, Halbschuhe. <laughs> Dafür haben sie die Halbschuhe geheiratet. Genau. Die, und ja, Tanja, du hast einen neuen Schleier. Ich habe einen neuen Schleier. Ja, genau. Ja. Erzähl mal noch etwas über deinen Schleier. Über meinen Schleier? Über die, über die Kleider. Du bist jetzt wärmer angelegt. Du hast bin, noch eine Schicht Ich bin mehr. wärmer angelegt. Ich bin eine Frau, ich habe immer kalt. Ich bin wärmer mhm. angelegt. Ich habe, ich habe lange Kleider im Gegensatz zum, zum Mann. Lange. Das ist jetzt sogar überbodenlang. Also, wo unten noch etwas aufsteht. Das darunter ist etwas kürzer. Ähm, noch Mantel gefüttert mit Pelz. Genau. Schaf. Genau. Schaf. Schaf, ja. ist das? Schaf ist das Minimum. Genau. Das Minimale ist Schaf. Äh, Gibt es auch in Text, wo es vorkommt, Schaf gefütterten Umhänge. Ähm, ja, Schleier, ich habe zwei an sogar. Ich habe darunter ein, ein Leinentuch gewickelt und dann den, den Wollschleier oben mit zwei Nadeln festgesteckt und dann einfach um die Schulter, die Schulter geleitet. Das ist jetzt so die das ja, das ist eigentlich so der Standard im ausgehenden 12. Ja. Jahrhundert, hat man eigentlich immer Schleier angehabt. Ja, also man sieht ähm, kaum bei ganz jungen Mädchen sieht man die Abbildungen ja. mit, mit offenen Haaren und der Blumenkränze, aber im, im 12. Jahrhundert noch nicht so oft. Ja. Ja. Aber ähm, Kopfbedeckung ist eigentlich schon fast Norm, immer. Ja, bei den Männern nicht, eben lustigerweise. Bei den Männern eben nicht. Das heißt, das später Mann kommt Mann das dann auf. Die haben die, die langen Haare die lang, normalerweise. Ja. Die lange ähm, Haare, keine Kopfbedeckung, sieht man ja. selten mehr dann bei den Arbeitern. Das ist unser ähm, Vereinshund. Das unser Vereinshund, der möchte jetzt Silke. zu seinem Mami. <laughs> hm. Ja, und äh, eben Schleier ist eigentlich immer ein Standard. Das geht, man kann aber die fester binden oder weniger fest binden. Also wenn, wenn man einen fester binden kann man besser arbeiten damit. Ähm, der ist jetzt relativ locker gebunden. Ja. Äh, angenehm zum sonst umeinander zu schweden. Eben genau, müssen nicht mehr arbeiten. Beim, Kochen wird es ein bisschen schwierig, wenn der Lehre ganz so locker gebunden ist, dann kommt er einem gerne ins Feuer. Mhm. Ähm, was geht ist, wenn man ihn dann einfach... Kannst du mir schnell Handel? Ja. Wenn man ihn dann einfach so statt so hübsch schlingt, so hinterlegt, das sieht man dann auch, kann man sich bucken und dann mhm. kommt er bleibt er da hinten, dann kommt genau. er nicht. Das ist eigentlich die andere, auch historische genau. Variante. Das sieht genau. man auch sehr oft in, den, in, den, in vielen Abbildungen, wo sie, mhm. es einfach hinten dran haben. Und im 12. Jahrhundert sieht man ihn noch viel häufiger, wirklich bunt. Farbig. Ja, ist farbig. Alle Farben. Im Passauer hat es ja. Im Passauer Evangelistar hat es einen ähm, Es wird dann langsam so ein bisschen abgelöst von Weiß und äh, teilweise gestreift. Mhm. Das ist dann so in den eingenähte Streifen. Ja, das stimmt, Streifen und ähm. ich tue dich jetzt da wieder anlegen, so. <laughs> und Mäntel sogar mit Kapuze bei den Damen, also es gibt es durchaus auch. Genau. Ja. Schön kuschelig. Und jetzt gehen wir mal ins Zelt runter. Es gibt nämlich etwas zu essen. Ja. Jetzt müssen wir mal etwas essen nachher. Ja. Hirsch. Genau. Für mich. Hirsch gibt es. Es geht nicht hinter laufen jetzt. Sonst stehst du auf das Pergament. <laughs>